Atzo milaka pertsona aterazian kalera osakietzaren egoera salatzeko eta kalitatezko zerbitzu publiko bat eskatuz. Osakietza ari delako desmantelatzen. Eta hau hemen gaudenok, bai erabiltzaile gisa edo bai langile gisa egunero ikusten dugu. Hemen irunen gaude, dituzte bi ambulatorio, bila saturatuta daude, hiruarren bat behar dute. Da eskaera justua eta beharrezkoa, aspalditik egiten dutena, baina ez dute erantzuni jasotzen. Hospital honetan, bidazoa eskualdeko ospitala, beharrezkoa da zahar bairritzea e, kirofanoaren arloa, eta oso gaizki hasi oso gaizki ari dira egiten, estelako entzun langileek esandakua eta estelako egin plan bat aurre ikusten ze zerbitzu eskaini nahi dian eta ze jendeari eskaini nahi zio nahi saion. Desmantelatzen ari dira osakidetza eta hau ez da gertatzen den gauza bat azkeneko bi hiru urtetan gertatutako engatik, ba izan pandemia edo izan krisiak. Hau da azkeneko urtetan, hamarkadetan Eusko Jaurlaritzak hartu ditulako erabaki politiko batzuk eta geota ahulago dauka osasun sistema publikoa eta indartzen joaten dira osasun sistema pribatuak. Hau nolabait bere aitortu aitortuzun Sagardui Andreak zailburuak, nez eta geostikan egunero ua zuzentzen saiatzen den. Eta hau oso larria da, oso saia delako arazo bat konpontzea, espada itortzen, arazo bat egon badagoela. Eta arazoa badago, eta egunero bizitzen ari gara arazo, arazo hori. Giota zailagoa da, osasun zentroetara iristea. Giota zailagoa da, langileen atletik, tratu duin bat ematea bere pazientei. Giota luzeagoak dia, itxaron zerrendak, espezialista batekin neoteko, edo proba diagnostikoak egiteko geota zerbitzu gehiago izten dia edo ordutegi murrizketak dituzte. Langileek lan baldintza geota zailagoa dituzte. Lan karga gehiago eta baliabide kutsiago. Ordezkapenarik ez, errefortzurik ez, eta bar. Eta hau dana berrio diot da, aspalditik Eusko Jaurlaritzak hartzen dituen erabakiengatik. Ea txibilduk garbi dauka pertsonen osasunarekin ez dara jolasten pertsonen osasunarekin ezin dela negozioa egin. Behar, beharrezkoa dugu, sistema publiko bat, indartsua, kalitatezkoa, eta hori egunero landu egin behar da. Osasuna oinarizko zerbitzua delako, eta osasuna oinarrizko eskubidea delako. Hortan ari da ea, EH Bildu eta horretan jarraituko du.